සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා වයිට් ලයින් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාටම මෙතෙක් කාලයක් වයිට් ලයින් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියා වගේම ඉස්සරහටත් එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරන ගම අද වැඩි කතා විස්තර නැතුව අපි කතා කරන්න යන්නේ හර්බ් ලයින් කියන ආයතනය ගැන. මේ ගැන මම මුලින්ම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක ඔන්න ඔයාලන්ට දැන් මේ කාඩ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා නැත්තම්. එතකොට අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරා කොහොමද හර්බ් ලයින් ආයතනයට ජොයින් වෙන්නේ මොනවද හම්බෙන බෙනිෆිට්ස් මොනවද අපි ඒක වෙනුවෙන් වැය කරන්න ඕනේ කියන එක ගැන කතා කරා මම සරල විදිහට කිව්වොත් අපිට ඒක වෙනුවෙන් වැය කරන්න තඹ සතේකවත් දෙයක් නැහැ පුංචි පුංචි ඩේටා ටිකක් වැය කරලා ඉවරලා ඒකේ කවුන්ට් එකක් විතර අපි හදා ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ යන පාත් එක මේ වෙනකොට ලක්ෂයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඊට වැඩි මම හිතන විදිහට ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් හබ් ලයින් ආයතනත් එක්ක එකතු වෙලා තමන්ගේ පාට් ටයිම් ජොබ් එකක් විදිහට කරගෙන කරගෙන යනවා ඒ වගේ මේකෙන් හොඳ ඉන්කම්යක් ගන්න කටයක් තින්න මේනකොට ගොඩක් කටිය ෆෙස්බුක් වටසප් වගේ මාධ්‍ය ජාලාවලින් ඒ වගේම ස්වර්ණවාහිනී ආයතනෙත් මේ හර්බ්ලයින් ආයතනය ගැන විධ වැටසටහන් වෙලා තින එක ගැන දන්න ඇති අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ හර්බ්ලයින් ආයතනයෙන් අපිට ජොයින්ටුනයින් පස්සේ අපිට ඒකොළන්ගේ වෙබ්සයිඩ ක්‍රියේට්නවා එක අපි හැමෝම දන්න ටන්නේ ක්‍රියේටන වෙබ්සයිට් එක ගොඩක් කට්ටිය මේ වෙනකොට ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද ඕඩර ගත්දාගන්න තකට ඕඩර අදාගත්තයෙන් පස කොහොමද දේවල් මෙය කරගන්නේ ඊට පස්සේ ඕඩර් කැන්සල් වෙනවා ඊට පස්සේ ඩොප්ෂිපින් එකක් වගේ දාද්දි පොඩි පොඩි ඩවුට් හදෙනවා ඊට පස්සේ ඕඩ් මේ account එක create කරද්දි ඊට පස්සේ account details add කරද්දි ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වලදී ප්‍රශ්න වෙලා account create වෙන එක ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒකදී අපි හිතුවා මෙන්න මේ Herbline ආයතනය ගැන යන සිස්ටම් එක සම්බන්ධව එපිසෝඩ් විදියට ඔගලන්ට වීඩියෝ සෙට්ටයක් අරන් එන්න කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එක හැන්ඩල් කරගන්න කියන එක ගැන සරල අවබෝධයක් ලබා ගන්න. එහෙනම් අපි අද මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ මං රෙජිස්ටර් වෙන ගැන වෙන එක ගැන වීඩියෝ එකක් මම පළවෙනි වීඩියෝ එකේම කරලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒක ඕනනම් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. මං අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද හර්බ්ලයින් ආයතනයේ රෙජිස්ටර් වුණායින් පස්සේ අපි සරලව ඕඩර් එකක් දාගන්න කියන එක ගැන තමයි අද මං කතා කරන්න යන්නේ. වැඩි විස්තර නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි මේ විදිහට වෙබ්සයිට් ලොබ් වෙලා අපිට අවශ්‍ය අයිටම් එක තියෙන තැන මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන ස්ටොක් එක බඩු තියෙනවාද කියරවෙල්ලා ස්ටොකේ කොන්ටිය තියෙනවන මෙන්න මේ විදිට ප්‍රයිස් එක කලික් කරම ඇට්ටු කාඩ් කියරෙනවා මෙන්න මේක කලික් කරම කොලන්න පේනවා මෙතන රෙඩ්බෙනවා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ එක පාරක් අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලික් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට quantity එකක් නම් එක පාරයි දෙකක් නම් දෙපාරයි ඒ වගේ බල්ලි වෙලා ක්ලික් කරගන්න. නැත්නම් මෙතන කාඩ් එකට කීපයක් ඇඩ් වෙන්න පුළුවන් දෙපාරක් තුන් පාරක් ක්ලික් කරාම ඒක නිකන් සිග්නල් තියෙන තැනක දෙන හරියටම බල්ල ඕඩර් එක දාන්න. ඉටවස මේ විදිට කාඩ් අපිට සිලෙක් කරන පස මෙතනින් විය් චාට් කරන්න පුළුවන් විය චාට් කරම් මෙන්න මේ විදිර තමයි ගොලන්ට ඕඩර එක පෙන්න්නන්නේ ඩිස්කවන්ට ඇත්තක මේදිර ඕඩර එක පෙන්නවා පස මෙතන ප්‍රොසිට්ට පේ කරන්තිනට පස්සේ ඕගොලන්ගේ ඩීටල්ස්ටක පෙන්වා එක ඩිරෙක්සේල්ල දාන්න නිසා ඔගලන් කවන්ට ලොගුණ මෙතන මේ විදිට ඔගොල දීලා තියෙන කවන්් ටෙල්ස් ටික ඉට පස ඇඩර සනම්මන ඒටික මේ පෙන්න්නවා ඉට පස ගොලන් තියෙන ටික හරිද කියලා බාලවෙලා චෙක් කරලා වෙනස් කිරීමක් කරනවන මෙතන වෙනස් කිරීම් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්න මොකද මේක ඩොක්ෂි පින්නයක් නෙවෙයි නිසා තොර ඩිරෙක්සේල්ල දනට අපිට ඩීටස් වලටම තමයි සේල්ලක දාන තින් ඉට පස මෙතන යටින් නැවතත් පෙන්න්න ඔගලන්ගේ සේල්ලක විස්තරටිට පස සිපින් කොස්ට ඇත්තක සම්පූර්ණ ටෝඩල් ඕඩරගේ ටෝඩල් ප්‍රයිසක මෙන්න විදිට පෙන්න්නවා පස ඒටිකත් හරිටම චෙක් කරලා ඔගොල මෙන්න මේ විදිට ප්‍රොසිට් ඕඩර් කරන්න ඉට පස මෙන්න මේ විදියට ඔගලන්ට ඕඩර එක කන්පෝමෙනවා ඉට පස්ස ගොලන්න පුළුවන් මේක නැවත ඔගලන්ගේ කවුන්් එකට ලොග් වෙලා දාපු ඕඩ එක ගැන පිඩබැක්යක් ගන්න මොකක් දෝඩ එක වෙලා තියන්නේ ඔඩ එක කන්ෆෝර්ම් වෙලා තියෙනවාද පේමට් එතනින්ම කරනවාද කියන විස්තර ටික ඔගලන්ට මෙතනින් මේදිට ඔගලන්ගේ ඔඩර එක බලාගන්න පුළුවන් ඕඩර එක මෙන්න මේ විදිට පෙන්නවා ඔඩර නම්බර් එක ඉට පස්සේ දාපු දවස මේට ඩේට් එක ඉට පස්සේ මෙතන ප්‍රසිසින් කියල වැඩල තින ඉට පස මෙතන ටෝටල එක පෙන්නවා මෙතන ඉට පස්සේ ඕඩර එක කන්ෆෝර්මුණයින් පස මෙතන ට්‍රකින් නම්බර එක වැටනවා ඉට පස්සේ මෙතනින් අපිට නැවත ඔඩ එක විය් කරන්න පුළුවන් මෙතනින් අපිට පුළුවන් මේ ඕඩ එකට බෑන්ක් කකවන්ට එකට සල්ලි වලලා මෙතන පේශීට් එක ගියපු රිසිට් එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඊට පස මෙ මෙත කැන්සල් කියල තින අවශ්‍යතාව තින ගලට ොඩ එක කැන්සල් කරන්න පුළුවන් ොඩ එක එක්ස්පෙට් වෙන්න කලින් ඒවිදිර තමයි ඩිරෙක්සේල්ල එකක් දාගත්තයන් පස්සේ අපි ඩිරෙක්සේලක පෙන්න්නේ ොස ගොල මේ දවස් දෙයක් විතර නට මෙතන ට්‍රකින් වැටිල නැත්තන් ට්‍රකින් නම්බර ගොලට වැටල නැත්තන් මෙ මේ ෝඩර් නම්බර එත් එක්ක කම්පනට කතාර ගැන මෙම ටැකින් ටලන කියල දන්න දැටන බෝදරට හ ප්‍රශ්නයන්න ඕඩර් සාමානෙන් දවස් දෙකක් හෝ තුනක් ගැනකොට අනිවාරයම ඩිලිව වෙනවා එවිදිර තම අපි ඩිරෙක් සේල් එකක් හබ්ලයින් කකවන්් එක හරහා දාග අපි බල මුලිම කොහොමද අපි ඩොක්ෂි පින්න එකත් දාගන්න කිරවෙල්ලා ඩොක්ෂි පින්න දාගත අනිවාරය ඔකල වැදකත් එම දෙයක් තමයි පුළුවන්තරන් ්‍රයි කරන්න තමුන් අඳුරන කෙනෙකුට ඩොක්ෂි පින්න එක දාන්න මොත් දැම් මේ තියෙන වාතාවරණත් එක්ක කම්පනී නම ඩවන් කරන්න ගොඩක් කටිය විධ පක්‍රම භාවිතා කරන කරලා අපිට මේ නොට ආරංචල තින මුල බල ොප් පින දානක ල මුලින් අපට අවශ්‍ය ඕඩක මේ විදිර අපි හිල්ල වෙලා සිලෙක් කරගන්නවා සිලෙක් කරගෙන දෙමන් දාන්න යන්නේ කොපිය එකක් දොට මෙන්න මේ විදිර මේක මිල කලික් කරලා ඉට පස්සේ ඇඩ්ඩු කාට් කියනක දීලා අපිට පස්සේ කාඩ් එකට ලොගන ලෙස මෙතර මෙන්න මේදිට පෙන්න්න අපිට කාඩ්ඩකට පස අපි වියූ චාට්ටක අපි බලන කොහොමද තියෙන්නේ කියලා මෙතන විස්තරටිකක් දාලා තියෙන ඉට පස අපිට මෙතන ප්‍රඩක්ටකමකක්ද කියලා පෙන්න්න ලෙස මිල මෙතන පෙන්න්නවා කොන්ටිය පෙන්න්න මෙතනනම් කොටියට කලන්ඩ වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙතන ටච් කරලි වෙලා කපල ඔගලන්ට කැමති ගාන ගහන්න පුළුව තොඩොල අනිවාරෙන් දැනගන්න ඕනේ ස්ටොක්කේ තියෙන ගාන්ට වැඩිපුර ගහන්න යන්න එතකොට එතන පොඩි ඩව්ටක් වෙන ඉට පස මෙතන මේ විදියට විස්තර ටික පෙන්න්නනවා විස්තර ටික පෙන්න්නවා මේ විදියට හොඳ මේ විදියට ඩොක් පින් එක දානගන දාගන්නකොට අපිට මෙන්න මේගේ ඩොප් ඩවන් මෙනුව එකක් න මෙ ඩොප් ඩවන් නුව එක බුක්ලක්ට අවශ්‍ය පුද්ගලයකින්න අපට බුක්ලට් එක මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් එතොට එකට වෙනම රුපියල් දෙසේ පහක චාර්ජයක් ඇඩ්න ඉට පස මෙන්න මේ විදියට ඔගොල්ලන්ගේ මුලින් මෙනවා ඩොප්ෂි පින් එක නමක් පිල් කරන්න තොට අපිට මෙතැන්ට අපිට ඒ අදාල ඩොප්ෂි පින්න ඉල්ල පුද්ගලයාගේ නම ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ඊළඟට මෙතන ෆෝන් නම්බර් එකක් ඉල්ලනවා. ඒකට අපිට මේ විදිහට එයාගේ ෆෝන් නම්බර් දෙකක් ෆිල් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඇඩ්‍රස් එකට ඒ පුද්ගලයාගේ ඇඩ්‍රස් එක ඔයගොල්ලෝ හරියටම අහගන්න ඕනේ. ඒ අහගන්න ඇඩ්‍රස් එක හරියටම අකුරු ගලපලා මෙතන බලලා ටයිප් කරලා බලලි වෙලා නැවත පාරක් රීචෙක් එකක් දීලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ කියන ෆෝන් නම්බර් ඊට පස්සේ නම ෆෝන් නම්බර් දෙක හරිද කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම රීචෙක් එකක් දෙන්න ඇඩ්‍රස් එක දිගනා ඔයගලන්ට මේ ලයින් 2 එකේ ඇඩ්‍රස් එක ගහන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතනින් එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඕගොල්ලොන්ට තමුන්ගේ සිටි එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ඒ අදාළ ළඟම සිටි එක මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් නරේෂන් එකට ඔයගලන්ට මුකුත් ටයිප් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ඒක empty තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ මෙතන order discount for කියන තැන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ discount එක තමුන්ගේ account එකට add කරගන්න ඕනේ add your account කියන එක දෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔගලන්ගේ ඕඩර එක මොකක්ද කොන්ටිටිය මොකක්ද ඒටික ඔක්කො මෙතන පෙන්න්නවා සිපින් චාර්ජ ගත්තක සම්පූර් නොකළංග ඔඩර එක කොස්්ටක මෙතන පෙන්වා රුපියල් දෙදා සයිසේ පනහක් ඉදිරට වස මෙතනින් ඔඩ්ඩ එක පොසිට් කරයින් පස්සේ ඔගුලන් ගැර දාලා තියෙන ඇඩ්‍රස් එකට යනවා අනිවාරම ප්‍රසිට් කරන කලින් තව පාරක් රීචෙක් ඇදීල බලන්න මේ කියන ඩීටෙල්ස් ටික හරියට මොගොල්ලො ෆිල් කරලා තියෙනවද කියලා ආගේ විදිර තමයි අපි ඩ්‍රොප්ෂිපින් නොඩ එකක් නිවැරදිව හර්බ්ලයින් අකවුන්ටකෙන් දාගන්නේ